уюлдардын ортосундагы талондун дээрлик параллелдүү чынжырына көңүл буруңуз мындай тала бир тектүү деп аталат бир тектүү таланын магнит индукциясынын сызыктары бири бирине параллель жана бирдей тыгыздыкта жайгашкан магниттик индукциясынын сызыктары чийме тегиздигине перпендикуляр болсо анда алар чекиттер жана кайчылаштар катары сүрөттөлөт магниттик индукциянын векторы түктүү жебе менен көрсөтүлүшү мүмкүн